no está ahí, no está Faltan 5 segundos. Está ahí, ahí. Refuercen la vigilancia de las bombas. Los hostiles tienen Sí. Es cierto que no hay. Atención, el enemigo ha encontrado una bomba. ese tonto votando a alguien. Lindsay desplegado. Era tonto, vea. No alcance. He preparado el vence. Ahí viene. Oh shit, hay disparos. ¿Dónde está? Oh fuck. Uy. No, vamos, bombas. Escúpelo. Pero si le di. Junto a la bomba, destruyendo... <laughs> Nada nada. Ay, mija, tenemos que ganar una más. Vale. Le ganas, mija. Ah, usted es la de Cabe y

Vale. te quedas aquí y yo me quedo acá. ¿Va? ¿Te parece? Atención, la posición de una bomba está comprometida. Encontraron la bomba B, la tuya. Ah, pinche güey. Faltan 10 segundos. 5 segundos. ¡Oh, atacantes no, han localizado oh, una la... bomba. No manches, si entraba aquí estaba la otra bomba, ¿eh? Casi, casi, casi, casi. de quién su bomba, eh? No creo que la riegues. Hay varias formas de Vas arriba. Aquí hay uno. El enemigo está acá. Mira, Los atacantes han localizado una bomba. Pues no encontraron esta bomba. No, pues sí. ¡Oh, no te muevas! Escúpelo. Solo está vivo uno de los atacantes. ¡El otro viene, viene! ¡Mira! aquí. Está aquí en la ambulancia. Los defensores eliminaron a los atacantes. Ah, ya te först det. a Ouais, ouais,